سی پرتکول پرست ہم لوگوں کو مجبور کرنے کی ہمارا دوست نہیں ہم انسان ذرا سی تکلیف آئے بابا دیو تک بھی کام کر جاتے تو ہم کئی باباؤں کے پاس پہنچ جاتے اور یہاں ہو یہاں کام بنے گا وہاں ہو وہاں کام بنے گا اور یہ جو لوگوں کے کام بناتے گھوم رہے ہیں نا ان کے اپنے کاموں کی استھتی ہمارے جیسے شام شام ہونے والے کو پتا نہیں کوئی کام نہیں ہے میرے کو بات بتاؤ مانگتے ہو اس سے مانگیں گے ہم دے گا یہ تیسرا کہاں بیچ میں کیا ضرورت ہے اور وہ اس کے تھرو کیوں دے گا اگر بابا دے گا تو کسی تیسرے کے تھرو کیوں دے گا ہمیں کیوں نہیں دے گا اس لیے وشواس یہاں کرو کیونکہ اور ہم ہی بتاتے ہیں کیا دینا ہے تو پھر یہ کیسا تھا لگ کے دینے والا اس کو ہم کیا بتائیں بس آنا ہی کافی سامنے کا یہ گھر ہے بڑا سر جھکائے ہوئے بس چلے آئیے آئی ہےار پیت گھر چل چکا میرے بس چل چلتا ہے یہ جو میں کیا کہوں برا برا بھی لگتا ہے ہے ہے شاید لگ جائے آپ آپ کو ہم کیوں بھٹکتے گھومتے گھومتے کئی باباؤں کے کے پیچھے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں اگر اس ایک ایک ایک ایک بابا بابا تو ہی ہی ہی تھا اور رہے گا ہاں؟ ایسا تھوڑی کہ لیے دوسرا ہمارے لیے تیسرا بابا بابا ایسا نہیں ایک ایک ایک ہی ہی ہی تھا ہے ہے सबसे 一张。

دھمال ڈالو کھاگر ڈالو لیکن یہ جو کھاگر میں دھمال والے کا من تھا نا پورے بالوں میں ذرا دھمال کے تالے میں جانے چاہیے جو نا

के लिए ना देखो हम तो आशीर्वाद दे सकते हैं आशीर्वाद देने है ना गोरी गोरी राधे रानी सांग کے سہارے کی شام پیارے کی ملے تو سب کچھ کرچ نہیں کرپا تو سب کچھ ملے